好，是丽，我们今天要来讲康的日本酒，教大家怎么选，然后还有一些比较新的酒馆的形态。好喝的不只有大三。我们今天要来玩一个小游戏，输了要有房子给，就是有小处罚。什么？还有处罚？太过分了吧？ <laughs> 游戏规则我们等一下再来讲，先介绍一下这家店。这家店的话呢，是最近比较新形态的日本酒的店。 里面大概放了十到一百种左右的酒，然后是自助式的，大家可以自己去选，然后自己来倒在自己选的杯子里面。像这种店就很方便啊，因为它有很多种类，然后你就可以自己选择自己想要喝的，尝试各种不同的酒。好，我们今天的游戏规则就是我们会各自去选三瓶酒，然后去比较三瓶酒的这个味道，最后会揭晓有没有在这个人气日本酒的排行。 得分比较高的那个人就胜利，输的人就下一次要穿泳装吃冰。 <laughs> 这太不公平了吧！我上回白走了。 我的第一款是 Solgan 棕选，然后它是纯米的，它用的米叫做松挺，就是听起来是不是帅？我不要喝了。它喝起来比较香甜，然后有很纯的米香在里面，比较没有。 是饮料，那我喝喽。嗯，就是因为是日本酒，所以还是蛮甜的。可是它比较就是顺口，没有那么浓的米味。对，因为其实我选的这个，它叫做它上面有写纯米嘛，纯米的意思就是说它完全是用米做的，没有加任何酿造用的酒精。 选的那个饮料其实是有加酿造用的酒精在里面，所以两者的这个味道会有一点不太一样。所以也就是说，我上面只有写饮料，所以我就是不是纯米酒的意思。是的。那饮料跟大饮料有什下一款来继续聊吧。没有写纯米酒就不是纯米酒哦。 比较特别的酒，就是它这边有要再加钱的三种酒，然后我要选第一个，要再加三百五十日元。我第二款选的是蒙加尼高啊，最上川，然后它是可以看到它是头头的，灼灼的，它是尼古丁给，就是它没有滤过的，所以我要喝喽。 容易入口，然后给人家一种很温柔的感觉。听说在东京只有在这里喝得到这个米扎利。还有就是它是山形县最古老的酒庄造的，大家可以记下来。好，我这次选的是开运波赖正宗，开水哈塞秀吉，因为呃，它其实是一个逝去的酒庄主人的名字，然后它是大姨娘。 特别浓郁的香醇感，很好。喝。所以其实银酿跟大银酿的差别，就是在它这个精米的合。什么叫做精米合？简单的说，就是它把米的这个外层去除掉了多少。大银酿的话，就是它必须要去除到只剩下一半以下，它才能够称为大银酿。那因为它这个去掉的地方越多，这个杂质就越少，所以就越贵。但是其实你觉得味道有差吗？ 味道，我我喝不出来。 <laughs> 对，其实因为除了这个，就是它米的这个比例之外，还有跟酒庄的特色，然后它酿造的方法也有些不同，所以就是各有千秋。大家可以选自己喜欢的风格来试试看。好了，我要喝下一杯快顺吧。好，比较贵。这个比例称为金米不合。 好的，我的第三款酒是神龟山贝它的名字很有趣，等一下会跟大家介绍它为什么是这个名字。让我来，我们看它的味道，它的味道跟之前所有的酒都不太一样，我要喝喽！它真的是有非常非常重的发酵感，然后比较浓醇。 比较辣的，然后呃，那我要喝一下。嗯，真的比我刚才喝的其他的都特别的辣，就是一种非常浓郁、的、比较呛的酒精的味道会从喉咙口中放出来。好，我现在已经尝过了这款。 写的山贝，刚刚大家应该有看到它的这个标签上有写山贝，到底是什么意思？你知道吗？我不知道，我想应该是山顶的贝人酿的酒吧。当然不是，山贝它其实是。 就是羊毛木露其实是一个制酒的过程，它是干嘛呢？它其实就是用人力，然后去把这个米给捣烂，让它比较容易发酵。但是这个人力去捣烂的这个过程，其实要非常久的时间，大概一天左右。 就渐渐衍生成把这个过程给废止掉，所以就叫做“删不废”。那它废止了之后要怎么办呢？这就是厉害的地方，就是他们会用渠，渠其实就是也是一种效比较强的效去，然后用渠去把这个人工作的这个捣烂的过程，然后交付给自然，它会自己让这个变得烂。 所以就不用特别去用人力把它倒，所以它的这个发酵的香味其实是比较重的，你有一股很很酵母的味道，很像优格，很像优格。对，你好，你好聪明，因为我鼻子很灵敏。所以就是其实它是比较浓醇的，就是喜欢清爽型的味道的人可能不太合，就喜欢清爽的配合它的那一款，就是比较辣的这种。 那今天就录到这里喽， <laughs> 拜拜。 喜欢今天的节目吗？因为日本酒的种类真的很多，所以我们建议还是可以去尝尝各种不同的口味，然后发现自己喜欢的是什么。那这家店它的选择真的很多，有一百多种酒，你只要花三千块日币就可以喝到饱。除了日本酒之外，其实它的啤酒和它的ハイ也都是喝到饱的。那我们那天。 呃，是自备食物，就是不管你带什么食物都 OK。然后它店里面有一些就是最基本的，像寿司或是味增汤。然后这边是它的一整个酒单。我会把店的地址和呃链接放在我们的评论里面。如果大家有兴趣来日本玩的时候呢，可以去捧场一下，应该会喝的很开心哦。